Aquest any hem decidit, ara que ja es pot eh, sortir, eh, al fer aquesta trobada que teníem pendent i poder arreplegar i poder estar amb totes les famílies que vulguin venir a plantar, eh, com sempre fent, aquests arbres commemoratius del naixement dels seus fills de l'any 20. Avui estem començant ja una plantació que amb el temps anirà creixent i anirem generant un bosc de, de, de freixa que será, de alguna manera el símbolo de, de tots aquests naixements. Me hacía ilusión venir porque digo, bueno, ver a otros niños también de su, de su año, tal, y luego que cada vez que pasemos pues le podemos decir, mira, acuérdate que aquí plantaste tú cuando tenías un añito y poco un árbol. Me parece que, es algo que para todos los papás, pues bueno, pasas un rato agradable y, está bien. Es una cosa curiosa que está muy bien. Está algo entretenido y divertido, me parece muy bien. Sí, nos ha gustado mucho, es muy chulo. La verdad es que es, un acto muy bonito. Lo de plantar el árbol con los niños, bueno, poner el deseo, la verdad es que está chulo.